no, no. अरे तुम्हारे बाप का घर है क्या जो इतना मजे में खा रहे हो बाप के नहीं के ससुर जी क्या दहेज समझ के खाता नहीं तोरा कोनो दिक्कत बेकारी कहीं के तुम खुद यहाँ से निकलते हो या मैं तुम्हें घसीट के बाहर निकलवाऊ Got it. There you go. Woo! Careful. Yeah. no, no, no, no.